Na karibu katika mikato ya DJ eh? Sehemu ambapo tunakuwekea mikato yani shortcut zote za kwenye maisha, halafu ukizitumia au mtu akizielewa na akazifuatilia, basi zinamsaidia kufanya kitu kimoja au kingine katika maisha. na sasa hivi kuna watu wengi wanaanzisha miradi yao, vitu kama saruni, watu wengine mashule, migahawa eh? studio na vitu kama hivyo lakini wanahitaji kuzitangaza kwa wanatengeneza mabango au bao za matangazo na walio wengi wamekuwa wakitumia programu hii hapa ya Adobe Photoshop lakini kwenye hii hapa kama hujapata kuielewa kuitumia kwa sababu inachukua muda mpaka ujue kuitumia na kwanza kufanya vitu vionekane vizuri inakula muda kwa sisi tukakutafutia mbadala badala ya kutumia hii hapa tutatumia kompyuta tu kama kawaida bila kuinstall software yoyote ambao utatumia Microsoft Office na itakupa options za kufanya vitu vingi. Unaposema Microsoft Office iko hapa, naona ina vitu vingi sana, lakini na kila kimoja kina kazi yake, ila sisi tumevitafutia mbadala. Naona hii hapa Microsoft Office na vitu kama Microsoft Access, kuna Excel, kuna Groove, Info, Note, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Word na zingine nyingi. Ila sisi tutatumia leo PowerPoint kukuonesha namna ambavyo unaweza kufanya vitu labda kutengeneza hizo covers, kutengeneza mabango labda ya shule au saruni au covers za nyimbo kwa kutumia hii hapa Microsoft PowerPoint na kila kitu kienda vizuri naposema vitu ni kama hivi hapa, labda kama hii hapa, nataka labda kwenye saluni yako, utatumia labda unatengeneza cover labda ya wimbo au ya msanii au video, vitu kama hivi, utatumia hiyo uh, Microsoft PowerPoint au labda unatengeneza labda labda bango la shule, vitu kama hivi hapa, utatumia au mambo kama haya hapa au labda ni zile bao za matangazo labda za shule, labda kibao cha shule fulani au chuo nini, vitu kama hivi hapa. Naona. Kwa hiyo karibu utazame video hii mwanzo mpaka mwisho, utapoanza kila kitu kiende vizuri. Kwa hiyo utafungua Microsoft PowerPoint yako. Naona. Kishaifungua hapa au ya nifungue kabisa, alafu tuanze upya pamoja. Utaenda kama hujaweka shortcut kama mimi hapa utaenda start button kwa wale mnaotumia Windows 7. Kama unatumia Windows 8 basi utaenda sehemu ya kusearch, uta search uh, PowerPoint itakuja. Ukishakuja hapa, ingia all programs, itafute Microsoft Office ilipo hii hapa, alafu nenda kwenye PowerPoint hapo, utaifungua itafunguka. Ikifunguka itakuwa hivi. Kwa utakachokifanya hapa, winjo hapa, bonyeza delete, uondoe hiyo iliyokuwepo, alafu rudi hapa kwenye new slide uje hii hapa blank slide hii hapa kwa kazi zote zitafanyika kwenye hii hapa na labda tutolee mfano wa kitu kimoja tutakachokifanya kwa leo labda tutengeneze hiki hapa labda ni bao matangazo labda kibao cha shule chuo au ni kibao labda kinaonyesha sehemu tutumie hiki hapa tutengeneze mfano hii hapa kwa hiyo utakuja huku kuna maneno hapo labda tusome pamoja kitani jaribu na jiamini, tujikomboe. Inaweza kawa labda ni school motto labda labda vision labda ya shule ya mission na vitu kama vile pale. Kwa hiyo utakuja huku maneno yote kama unataka kuweka maneno utakuja hapa insert, utaingia hapa text, utachora hapo, afu utaandika maneno ambayo unataka kuandika. Let's say inaweza ikawa labda kitan labda classroom neno kama hili hapa. Yakiingia hapo unaandika kwa Kiswahili kwa sababu unaandika kwa Kiswahili kompyuta itambui Kiswahili, una ignore. Nenda ignore itakaa vizuri. Labda neno kama hili hapa. Ili unaweza kaliongeza ukubwa. Unaona hapa kwa kuongeza size, kaja ukaweka size unayotaka. Ukachagua font unayotaka kutumia maandiko labda utakao kupendezesha. Na mimi nitatumia labda huu hapa. Shamaliza ukiangalia picha yetu hapa hii hapa maneno yamejikunja labda mengine yako hivi kwa yote tutafanya hapa neno ili hapa labda ukitaka kulitengeneza liwe labda kama semicircle tengeneza labda nusu duara utakuja utakiliki hapo kwenye double click unaona utakiliki tatokea option nyingine nyingi hivi afu utakuja kwenye text effect utakuja hapo shuka kabisa mpaka kwenye transform utaona huku kwenye upande wa kulia nini kinatokea. Kuna hii hapa daro wamekuletea. Kwa utagusa ile ambayo unataka neno lako lionekane kwa namna gani. Kama unataka litengeneze cell cycle ya juu, utagusa hiyo hapo. Kama unataka ya chini, utagusa hiyo hapo. Kama itengeneze duara the same, utagusa hapo. Au ukiona hazijakupendezesha zote, utatafuta ambayo unaipenda kulingana na neno lako unalotaka liwe. Ila kwa leo mimi nataka litengeneze nusu duara ya juu. Nitagusa hapo ukiangalia hapa neno lako lilivyokaa bado halijatengeneza nusu duara. Kwa utakachokifanya utagusa kwenye hizi pembe za haka, unaona, utakliki alafu utapunguza ukubwa, unaona, punguza ukubwa, unaona neno lako linaenda kujitengeneza duara, unaona unaona lilivyo hapo limejitengeneza duara ukiliangalia kwa mbali, lakini bado halijakaa vizuri. Kwa unachokifanya shusha hivi, unaona, shusha kabisa. Unaona limetengeneza duara lakini bado lija duara vizuri. Kwa hiyo hii gusa haka hapa, peleka huku upande wa kulia ambako nataka ulikalishe vizuri. Sasa unaona, ukiangalia hapo tayari limetengeneza nusu duara ambayo mimi naitaka, lakini ukiangalia ni kadogo eh. Kwa hiyo utakachofanya ni nini? Click highlight, nenda home hapa, njoo ongeza tena size, ina maana liwe kubwa kidogo eh unaona inavyokuwa kubwa yeah, kama hapa hivi. Haya, kwa hiyo utaligeuza tena likae vizuri, labda hapa hivi. Kwa hiyo linasomeka kitani classroom, umeona, na unaweza ukaamua ukalipiga rangi rangi ambayo utaitaka wewe. Naona let's say nitaka labda rangi yoyote tu hapa, labda nyekundu. Naona hii hapo, shaka hapo lakini unaweza ukaongeza na neno lingine labda kitaani classroom unaweza ukaongeza labda neno lingine labda ah, kitani classroom labda kwa wajanja maybe kwa wajanja ah, vitu kama hivi ili pia nalo unaweza ukaliongeza ukubwa hivi ukaitafutia maandiko unaotaka utumie vyovyote tu maandiko ambayo utapenda wewe let's say nitumie maandiko hapa unaona linajipanga vizuri naweza nikaliongeza huku hivi kusudi likae hapa ukiona linakula nafasi kubwa utapunguza size hapa unaona kusudi liendane na vile ambavyo unataka wewe labda hivi unaweza ukalikolezea board hapa kusudi lionekane kwa ukubwa sana unaona ukitaka unaweza uka na linyo ukalifanya semicycle kama nilivyokuonyesha double click unakuja hapa text effect transform tengeneza semicycle ambayo unaitaka kama ni hivi au namna yote ambayo unataka wewe itakayo kupendezesha wewe utaona inafaa kukaa kwenye kazi yako ambayo unaifanya unaona utachagua tu yoyote unaona ila mimi nimetaka nitumie hii hapa, unaona hii hapa. Kwa hiyo naona limekaa ni langu hili hapa, unaona naweza nikalibadilisha ukubwa robo hapa, badilisha mwandiko labda likae vizuri labda hmm, labda hivi neno langu vizuri, niondoe boarding safi, labda nimezika likae hivyo, lakini pia naweza nikaongezea kitu kingine labda namna ambavyo utataka kutengeneza sasa bango langu likae kwa namna fulani naona kwa wajanja hivyo labda naweza nikaweka na pambo mengine labda kuja hapa insert hapa kwenye shapes kuna maumbo mengi sana mengi mengi mengi sana kwa hiyo utaweka ambalo unataka wewe mambo ambayo utaona labda linafaa kukaa kwenye kazi yako unaoifanya yoyote, labda nyota hizi star nini, let's say nyota, unakuja unaichora tu hapo ya ukubwa nota unaweza ukaiongeza hivyo kaa pale. Ukitaka kuibadilisha rangi, una double click humo humo, tutokea option hiyo kujua unaziona, njoo hapa, zinakupa machaguo.